不安を勇気に変えて してこう Everything g みんなが求めてるのはいい未来過去を頃いらないこともう全て捨るなんて とうございましたよろしくお願いいたします Yeah. <laughs>